идеалдык газ абалынын теңдемесин текшерели муздак сууга сильфонду салалы приборлордун көрсөткүчүн карайбыз басым жана көлөм көбөйтүндүсүн абсолюттук температурага болгон катышын аныктайлы ал сегиз бүтүн ондон алты көбөйтүлгөн минус үчүнчү даражага барабар эми сильфонду ысык сууга салабыз дагы приборлордун көрсөткүчүн карайлы аналогиялык эсептөөлөрдү жүргүзүп басым жана көлөм көбөйтүндүсүнүн абсолюттук температурага болгон катышын аныктайлы ал 9 көбөйтүлгөн 10 минус үчүнчү даражага барабар болду Алган эсептөөлөр боюнча мындай жыйынтыкка келебиз газдын басымы көбөйтүлгөн көлөм бөлүнгөн абсолюттук температурага болгон катышы турактуу экени белгилүү болду